来，欢迎各位收看《天天开心》六月三号老爹开讲啊！今仔咱家来个指南宫的妈祖家，哇，来拜拜哦，求大家的财源滚滚哦，财源滚滚。 <clears throat> 好，来，我们来今天来说明今天的开奖号码哈。来，咱来看今天的开奖号码，来有看到无？零七一零三二三四三七空七一空三二三。 三数三千，诶，体彩放黑啊，呢无简单，为什么爱讲无简单？来，大家来看者，你看吼，来你看，中奖注数一万九千九百八十，哇，特别两万人中奖，你看金一工咧，特别金一工的两倍，再来咧，真的，真正是大放黑啊，真正大放黑啊，哦，大放黑啊以后呢，老爹都家来跟讲啊，为什么是大放黑啊？来，咱来看这个版路图，来。 老爹叫一个哈，老爹甲板路叫他睡一下，等下哦，叫一个较大，吼，大家拢看有吼，来来哦，我们看哦，来，开空七条没有零七五哦，吼，零七吼，来，标准好宝宝来一二三四五五期无开，零七五几期无开，十八期个电一个就五期，五期开零七，五期开零七，零七是个好宝宝哦，我们的板路的好朋友。 哦，有中奖的，给你恭喜一下，哦，拍手恭喜一下。 <clears throat> 啊，过来，来一零，老爹顶一几有讲冇？不出所料，一零果然开了，有没有？一零果然开了。哦，这个牌冷太久了，拎伤久啊啦。哦，这一零果然开了，有冇？哦，哦，有冇？哦，所以啊，一零亏啊，哈，二零准备，然二零请就位，哦，二零请就位。 好，过来。这个三二，安公讲，今天哦开了两个，一个很棒的一个号码，一个叫做一零，一个叫三二。为什么？因为一零二十七没有开，很多人一直在催他，一直在贼掐，一直贼咯，做好做嘛。三二也一样，二十九期没有开了，果然被人家养出来了。有没有？果然被养出来了。记住老爹那一天的台。 零七一零三四都是老爹报的，有没有中三星？哦，有的，请掌声鼓励哦。有的，请继续追随老爹的频道哦，记得订阅点赞哦。小林刚也要点下去，没有跟到的是你可惜哈。零七一零有没有哈？三四这个哦，漂亮漂亮漂亮。好，三四不用多说，三七一出哦，这样子。 老爹常讲，三期一出，什么东西会出来？等一下，我再解释给你们听。三期一出，什么会解？会开始跟着出来。而且哦，请看上个礼拜，我就是上一期老爹的回放。老爹说过，这里会大出，这一坨会大出。有没有？果然大出了。有没有？三字头果然大出了。哦，有中奖的恭喜朋友们，有中奖的恭喜朋友们。哦，那如果没有意外的话，下个礼拜。 每个晚上的六点，老爹都会准时开播哦。下个礼拜老爹应该都可以准时开播，下礼拜六点哦，每天六点我们不见不散。记得订阅跟小铃铛按下去，尤其是小铃铛，你老爹开始在直播的时候你没有跟上，对不起，你有你也没办法直接问老爹问题。老爹的台不收费哦，就是跟朋友观众来聊天哦。好，来。 我们来开始来介绍一下今天有什么牌给分享给大家的。来，我们先来看这个米老鼠金先生，进赏来一共零九一二要注意，控 Q 一零爱注意，来，咱来看控 Q 为什么要注意啊？因为控 Q 来一二三一二三啊，到台湾啊零九要一起出有没有？所以零九其实可以连养三期的，不是三期要开就是四期要开，那么不起，跑错了，不是三期要开就是四期要开。 所以零九很漂亮。其实你看，你明天的零八一二三一二三，零八零九会不会一起下来？有可能，赶快把它画起来，重点给它画起来，好不好？啊，好，我们来看这个铺牌，铺牌零四二八控手里八来，零四亏两期有无？连开两期，今嘛空四级无亏啊？哦，今嘛空四级无亏啊？那零零四七开的机会大不大？ 老爹是觉得啦，没有很大。如果照板路来讲，没有那么大。但是呢，四五期都是一个关键。第四期、第五期如果没有开，可能就会照真的原版路走。哦，你零四观望，零四可以观望。来，来来，跨二八。来，二八，二八，二八，连中空两格，二八。好，二八要出的关关键是什么？有没有人可以告诉我二八出现的关键是什么？ 很多人跟我讲啊，哈，二二是关键啊，哦，啊，问题是目前没有二二有出，但是二二今天会不会联动带？有可能，哦，所以今天一定很多人会报二二跟二八，好，今天呢，哈，一零出了，对不对？我告诉你，我告诉你，六月六号，六月六号当天哦，一一兔兔三三一一二二三三铁定封牌，哦，一一二二三三铁定封牌，好。 那因为二二会联动到二八啊，所以他抓二八下来应该是合理的。好，来我们像说这个这个工程，下一个这个工程篮球篮球工程，你看零九老爹刚刚讲的零八零九有机会有没有？零九果然来了，你看二二老爹讲的二二果然人有人在抓了有没有？因为二二带二八哦，所以二二有机会，二所以二八还是有人在报哦。好，来下一个。 这个闪电侠零一二三空一里三来空一啦哈五七开一七开四七开好会不会在三七开？我是觉得在再等一七啦，老爹的感觉是在等一七啦，机会比较大。但是我们尊重每一个爆牌的朋友们哦哈，包尊重每个爆牌的朋友们来里三二三来来来二三叠加五宝。 啊，二三为什么？为什么人家会报二三？二三跟二八没有联动，二三有没有有没有联动？没有联动到，所以我觉得呃，考虑一下，考虑一下了，好不好？好，二三啊，有老乡起来了，三二一开有时候点多白，二三会出来。哦啊，就是每个人的看牌的方式不一样哦哦，这个可以参考一下，我们参考一下哈。好，来我们来看这个奶嘴弟。 三四三五，阿鸟喂，三四要连续连四就对了。目前板路来讲，要连四的真的不多。你看，你看加最多加连三，最多加连三，连四的不多啦，吼，连四的不多啦。我们讲一个实在的啦，好，我真的觉得都有可能叫做不出牌了，好三四。 啊，三五我也没有很喜欢，但是我们的小编给我，我就照念。好，来，我们看佳佳的。好，佳佳最近蛮常中的，很不错，优秀好学生。来，一五二五，一五零哦，佳佳，好一五零哦，来，佳佳这里，一五二五，八期，哦，一五八期没有出，好，要将近转轮到第九期来了，啦，哦，一五，啊，二五嘞，好。 二五有漂亮哦，一二一二，二五哦，二五哦，二五有机会哦，哦，你看哦，他是乖宝宝哦，五期五期两期，嗯，二五哦，我很喜欢哦，哦，二五二五我很喜欢哦，哦，好，那我们看这个以丁道长，哦，零五一四一六空哦，一四五一六来空哦加，两期哦，两期无亏哦。 一四嘞，十期没亏哦，哦，一四十期没亏哦，但是哦，你看哦，他第十一期开哦，所以哦，一四这一两期有没有机会？有哦，哦，要观察一下哦，哈，哦，一六哎呦，已经快连续二十期了，一六已经十九期没开了，哦，已经十九期没开了，一六，哦。 大家自己要注意一下哈，有些牌我这样讲哈，今天哈也会有一个叫做日期牌，六零六，然后三星彩零六六六六零六零六哦，这个日期牌也是会有出来的哦哦，自己自己考量一下，也是会有所谓的日期牌会蹦出来哦哦，所以这个每个兄跑朋友们哈，自己都要注意一下哦哈，好自己要注意一下，好，那我们看这个这个最后一个太空人。 哎对嘛，有个人报零四啊，今仔拿谁人来报报零四哈？哦，零四二一，哎，零四呢？零四呢？好啊，二一嘞，来二二，今天会有人报嘛？对不对？二一，今天有人，今天开始要报二一啊？二一是怎么？因为三七带二一吗？啊，我们再来看看下一个二一有没有？哦，三五二一，哦好，二一，哦零四二一，大家考量一下。好，总结老爹讲一句话，好。 今天已经没有加码了，但是我觉得最后一期台彩黑啊、棒啊就就是野，棒啊就是野。哦，今天会不会持续热度出来？我觉得有可能。大家好，好加油！因为台彩今天可能会开热牌给大家。为什么？因为啊哈，要让你们相信说真的会中哦，所以我觉得今天会开热牌，所以要好好的把握这一期，好不好？要好好把握这一期。时间收节就紧的过去啊！记得老爹的订阅。 记得老爹叮当铃铛改七楼去，好，我们头奖列车今晚六点不见不散，拜拜。